हेलो स्टूडेंट्स आज हम chapter number 11 acids bases and salts इसका review question three two six discuss करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है what do mean by the term destructive distillation अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड को प्योर करने के लिए सेपरेट करते हैं सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है ये एक्चुअली एब्सेंस ऑफ एयर में होता है ठीक है एयर की एब्सेंस में होता है ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी हमने इसको क्लोज uh, है ये पूरा यानी एयर इसके अंदर मौजूद नहीं है ठीक है तो destructive distillation is a process in which a solid material typically of fossil fuel such as coal wood is heated in the absence of air to produce a mixture of gases and liquid और जब हम इसको बर्न करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में तो हमारे पास गैसेज और लिक्विड का मिक्सचर आता है ठीक है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टोलेशन कहते हैं किन चीज़ों की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है जैसे कोल है फॉर एग्ज़ाम्पल और हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट में आ, हमें कोक मिलेगा कोल तार मिल सकता है विनीगर मिल सकता है चारकोल मिल सकता है ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं अच्छा डिफाइन करना चाहें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को तो हम कैसे कर सकते हैं a process involving the decomposition decomposition of a by by it in a close container and collecting the resultant volatile component and is mainly used for distillation of coal और ये हम आमतौर पे यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कोल के लिए ठीक है इट शॉर्ट है तो इतना काफ़ी आई थिंक अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर था हमारा list some major some general properties of organic substance तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है जो हमारी consumer product mostly organic in nature होती है तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं लेकिन हम कुछ देख लेते हैं जैसे organic compound contain carbon atom उनके अंदर कार्बन होते हैं डिकम्पोज हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ठीक है और मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर स्पेशली फंक्शनल ग्रुप होते हैं और specific group of atom that determine the compounds chemical property properties जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और है उसके अंदर अलग तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हर फंक्शनल ग्रुप की अलग प्रॉपर्टी होती है they are usually less dense and less stable than और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके मुकाबले में ये कम स्टेबल होते हैं और डेंसिटी भी इनकी कम होती है लाइट होते हैं मोस्टली वोलाटाइल भी होते हैं organic compound are typically inflammable and have lower melting and boiling point than inorganic compound अच्छा इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है ऑर्गे इनऑर्गेनिक के मुकाबले में और ये फ्लेमेबल यानी जल जलने की सलाहियत रखते हैं जैसे वुड वगैरह है कोल है कोक है और ये मिथिन गैस है they often have strong odour और taste and are often use in fragrance and flavour और इनकी ऑर्डर इनकी स्मेल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है टेस्ट में इसका स्पेसिफिक होता है तो इसको हम फ्लेवर और फ्रेगनेंस के को के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है organic compounds are often use as fuel and solvent इसको हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं जैसे पेट्रोल आपको पता है कैरोसिन ऑयल है और इसको हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं जैसे बेंजीन है ठीक है they are the basis of all living organism जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये उनका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है ठीक है अब ये कुछ यहाँ पे डायग्राम दी हुई है ये सारे के सारे जो है वो हमारे मेजर सोर्स है अल्केन के ठीक है हमारे क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है question number five list major commercial sources of alkane हमें अल्केन के कुछ सोर्सेज बताने हैं तो ये मेजर सोर्सेज हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं जैसे शुगर है नेचुरल गैस है जैसे मीथेन गैस है कोल है लकड़ी वगैरह हम चलाते हैं और ईस्ट है बैक्टीरिया है ये सारे के सारे क्या है ये नेचुरल रिसोर्स है एनिमल और प्लांट भी इसी में आते हैं ये जो है अल्केन के नेचुरल रिसोर्स हैं अब ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमें कुछ जो है इसके रिटर्न में भी देख लेते हैं जैसे नेचुरल पहला नेचुरल रिसोर्स हमारे पास नेचुरल गैस है जो अल्केन हमें जो प्रोवाइड करता है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सारे के सारे नेचुरल गैस हैं पेट्रोलियम मतलब को ले लो जिसके अंदर अल्केन हो जैसे हैगजेन हेप्टेन ऑक्टेन ये क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद होता है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिफाइनिंग के प्रोसेस से अलहदा किया जाता है कोल है जो हम जलाने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें भी अल्किन है और ये भी हम कोल लिक्विफिकेशन के तौर के तरह से इसको यूज़ किया करते हैं और आमतौर पे जो मेटल की एक्सट्रेशन की जाती है उसमें कोल इस्तेमाल किया जाता है बायोमास है alkane can also be produce from biomass through the process called pyrolysis ठीक है और through fermentation of sugar and other organic substance जैसे अदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फर्मेंटेशन से जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है उसको हम बायोमास कहते हैं उसको भी बर्निंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है अच्छा shale oil alkane also found in shale oil which is extracted through the fracking process fracking process यानी तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हमें जो है अल्केन प्रोड्यूस होता है अच्छा सेंथेटिक अल्केन uh, भी यानी बनाया भी जा सकता है some alkane like methane ethane and propane can भी प्रोड्यूस थ्रो केमिकल सेंथेसिस उसको केमिकल सेंथेसिस के उससे भी बनाया जा सकता है ठीक है अच्छा इसके बाद हमारा क्वेश्चन है question number six identify the following compound on the basis of functional group they contain and and circle the functional group हमें ये कुछ सब्सटेंस दिए हुए सिक्स हैं इनके हमें आइडेंटिफाई करना है इसका फंक्शनल ग्रुप को एंड सर्किल करना है बताना है हमें कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है अच्छा सर ये स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए देखिए हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन होता है एरोमेटिक हो सकता है हेट्रो यानी मुख्तलि तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है simple oxygen hetero carbon hydrocarbon भी हो सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड भी हो सकता है सकते हैं इन तमाम की बेसिस पे ये कुछ कॉमन जो है फंक्शनल ग्रुप के नाम है जैसे अल्किन है सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्किन एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है अल्काइन एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है आरिन जिसके अंदर हमें एक अल्काइल ग्रुप होता है बेंजिन ग्रुप के साथ हेलो अल्किन कोई भी एक हेलोजिन जैसे फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन अलग अलग हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो तो हेलो ग्रुप हो जाता है एल डी ग्रुप होता है कीटोन्स कार्बोनाइल सी ग्रुप होता है और अल्कोहल होता है ओ एच ग्रुप होता है ईथर होता है जिसके अंदर दोनों साइड पे कोई भी हाइड्रोकार्बन लगा होगा बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज होगी अमाइन एन टू अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ ग्रुप लगा तो होता है अमाइन कहलाता है carboxylic C double O H किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है एस्टिक एनहाइड्राइड भी होता है इसी तरह ईस्टर होता है ये भी आपके उसके अंदर सिलेबस में मौजूद है ईस्टर के अंदर हमारे पास दो ऑक्सीजन एक कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है और एक ऑक्सीजन की लिंकेज के साथ एक और हाइड्रोकार्बन यानी दो हाइड्रोकार्बन इसके साथ अटैच होते हैं अमाइड होता है एन जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है इसाइल हालाइड भी होता है जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप और कोई भी हेलोजन अटैच होते हैं ये तो कुछ कॉमन जो है फंक्शनल ग्रुप है अब हम इसी को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं पहला वाला हमारा जो है इसके अंदर डबल बॉन्ड हम ऑब्जर्व करें तो ये अल्किन कहलाएगा सेकंड ठीक है सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो सी डबल ओ एच यानी कार्बो ऑक्सलिक एसिड कहलाएगा तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे जो है सी डबल ओ एच मिल रहा है तो ये भी कार्बो ऑक्सलिक एसिड कहलाएगा चौथे वाले की बात करें तो सेंटर में हमें यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पर दोनों साइड पर हमारा जो है वो अल्काइल रेडिकल है तो मीन्स ये कीटोन कहलाएगा और लास्ट वाला यहाँ पर ऑक्सीजन की लिंकेज हमें नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि ईस्टर कहलाएगा और आखिरी वाला जो है हमारा एल्डिहाइड कहलाएगा क्योंकि आखिर में सी एच ओ ग्रुप होगा होप्स हो कि आप ये इस काबिल होंगे कि ये सॉल्व कर लें आराम से कोई question number three two six अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें थैंक यू